Mali, les Komoya, l'homme de la continuité, toujours dans le temps, nous ont partagé, toujours dans le cadre l'Évangile au quotidien. Dans ce pays, on a un peu trop de bah, soucis. Hein. Aux hommes, bon, ma pas, on a souci soucis, bah, de stress. La Bible dit, on a quatre n'abîme à cause de soucis naie, à un peu mon soucis. Là, c'est Jésus qui parle. Dans le ronanga, dans le banayo, évitez ma bah, soucis. Ah, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Un mot pour réfléchir, ouvrier mpe obose na oke na mosala osali quelque chose fi oyo ozomona c'est un combat mpe ezalaka na combat ça dépend soki badimension ya mosala makasi ya mosusu ya moke donc okanisa te ke tu es la seule personne à être combattue chacun ses combats chacun ses réalités donc zala courageux zala déterminé nzambe aza na ngambu na yo stress ebele te ya komiboma avant pamba na basusi nde wana nga bitumba <laughs> mpo na biso bana nzambe ya lokola euh, mopepe ya mvula la bible dit toa comparable na bamatiti ya zamba r mopepe ya makasi wana matiti elali engumbami mpenza boye r mopepe mvula erosila wana matiti wana elalaki wana etelemi lisusu enyoloki ezongi na nzela donc zala rassuré zala convaincu ke péposer traverser, c'est juste pour un temps et <laughs> Et voler ekoleka haut yaya ah, c'est ça l'homme se mesure devant les obstacles devant les difficultés donc okomprendre nous moto moto asala mosala na ye papa okata matiti na kuna donc euh, c'est comme ça quoi alors mes frères et sœurs on est ensemble on garde le contact donc ne euh, pense pas que tu es la seule personne à être combattue hein, Babi Babitumba, tous dans un on est ensemble mes frères. Allez, c'est l'homme de la continuité. Partagez, partagez massivement, abonnez-vous à la chaîne YouTube Pascal à la ministre également à la chaîne YouTube La Voix des Orphelins.